Madam, bili ka ng kotse, madam. Hello, madam? Bale, ito yung ano, mga F1 cars natin. Diba? Ito mga to, magagamit lang siya sa circuit natin, dun sa Arcadio circuit. Ah... Uh, siya pwedeng gamitin dito within the city kasi na, sobrang bilis niya baka makakasidente tayo ng mga ano tapos if ever na bumili kayo nito tapos ginamit niya sa within the city kukunin niya ng government kumbaga no refund na yun okay okay Okay. So, ngayon, ma'am, ito po yung ano natin. Ito po yung Lambo natin. Dalawang stocks lang ang meron nito. Yung isa nabili na ni Sir JP. Mahal, mukhang mahal yan to ba? Diba? Ah, $200,000 siya. Sarap, ganda. mm Marami pa akong Ma'am, isa na lang yan. daddy. Oh, isa na lang yung ano nito. Isa na lang yung stock nat- natin dito. to. Then ngayon, ito yung FK8 natin. FK8, FK2, tapos EK9, then EF9. Lahat to puro Honda. Puro Type R, pero magkakaiba lang sila ng variation and year. Then, ito, dito tayo sa susunod. Ito yung Toyota natin. Toyota Camry. Yan, Toyota Camry natin, itong puti. Uh, four-seater siya, okay din naman siya, maraming cosmetics. Uh, then ito, yung pinakamarami nating cosmetics, yung Toyota 86. to Maganda yan, mga Ganda, maganda. maganda. Uh, ito maganda. Itong Toyota Supra, kaso ito medyo mawawala na to eh. Pero sa ngayon, model car na lang muna siya ngayon. Toyota Supra, then ito Subaru. Yan, Subaru. Then ito, R- Mazda RX-7. Marami rin cosmetics. New release natin is sa mga susunod new release. Tama. Then ito, Evo 10. Isa rin sa new release natin. Loob ba yan? Ba't nakaangat? Ah, hindi. <laughs> Tinignan kasi nila yung makina kanina eh. Oo, oh, pwede tignan yung makina. Hmm. Ayan, kung makikita mo, yun yung makina niyan. May turbo na po yan. Oo. Tapos tara ma'am, dito tayo ma'am. Ito rin isa sa mga ano natin, isa sa mga bago nating release. Ang Nissan 350Z na mismo. Then Honda, Honda Civic Integra. Then Everest, then F-150. Okay, then ito naman yung available pala natin na mga motorsiklo. Uh, Harley Davidson, tapos Harley Davidson Custom. Oh, yan ko ba? Magkano yan dito? Ano bang mas gusto mo dito? Ito. Itong Harley Davidson, around 40k kita to, pagkakatanda ko. Ganda. Wait lang, ah, check ko lang sa tablet ha. Ah. Wait lang madam ha. Ah. Forty k nga siya, madam. Mapag-iipon ko na yan, Bob. Then, ito, ito yung ano natin, custom ng ano, Harley Davidson. Then, ito, BMW S1000. Then, ito, Yamaha RC model. Okay? Oh. Ganda, ganda. Yan, ganda. If ever na may mag gusto ko sa mga kotse dito, eh, sabihin mo na lang sa akin. Then, tanong mo lang ko ano yung price, ha? Okay po, okay po. Okay, sige. Hello, madam. Bob, nakapag-desisyon na ako, Bob. Ano ba bibili mo, madam? Ayun po. F-150 or Everest? Ito, po yung orange. Ah, ito, ito, ito, ito. Okay, wait lang ha. Ah. Magkano ulit yun, Bob? Bali, ano siya, madam? 45,500. Okay po. Ibigay ko sa sa'yo na, Bob. Ah, ano naman tag dito, ah, mobile banking tayo pag nandoon na tayo, tsaka mo, yan ha. Bili Okay lang ako ng stocks mga. Okay po. Ayan, madam, itong pink na to, Ano? to, or to. Yan, gob yan. Ito. Opo. Ganda na. Kata niya na yan ang ating Madam. car. So, ngayon, madam, sakay ka na lang. Ito ang ah. ating. Ayan. Ayan. Tapos, Okay na, Gob. Ayan, madam. Ayan na. Gob, ang angas na ng plate number ko, Gob. Ayan, okay na. Pag nagnakab ako, mahuli ako. <laughs> madam, 666 ayos pala eh. <laughs> okay, tara madam, iatid na kita sa ano, sa ano din. After na ding lumabas dito, dali mo na siya sa, ana, ah, sa garage mo para may tago. Ha? Opo, opo. Salamat, angas. oh, nag 666.